Eller röka cigaretter. <laughs> Que adentro. Permitir que los monstruos o los varan aquí. Creo que llegué tarde para la repartición de armas. creo que ya mataron a todos. Los zombies aquí. Y ya los mataron a todos. Este mapa. Está interesante. Ya soy un robot. qué divertido. divertido. quede en último lugar. son 10 vueltas las que tengo. So you're happy? un transformer. Oh, no veo lo que boy.